안녕하세요 오늘은 제가 스페인 친구 집에 저녁 초대를 받았어요 그래가지고 같은 동네 살아가지고 지금 스페인 친구 집에 저녁을 먹으러 가는 길입니다 그래서 빈손으로 가기는 실례인 것 같아서 딸기랑 키위랑 이렇게 김을 사가지고 방문을 하려고 합니다 친구가 알레한드로입니다 아. 어. 안녕하세요 The one in the last video with Buchuros Yeah I look quite different Yeah, yeah Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Ah, soy, soy... Elena. Elena. Soy Hola. Hola. <laughs> Gracias. special moment. ¿Sí? Tortilla. quitar el trapo. <laughs> quitar el trapo. <laughs> Tortilla de ah, patata. Ah, patata. Sí. ensalada malagueña. Sopa de pescado. seafood soup. Mm, it smells good. Hey, yeah. What is this Gracias por... No, de nada, de nada. Muy flamenca, ¿no? Flamenca, sí. sí. sí. Ah, gracias. <laughs> ah, cheers. But I think I was back. Finger top, finger top. No, it's not Hola. Hola. Soy Ben, Ben. Ben. Ah, muy bien. Soy estudiante. Estudiante. En Universidad de Sí, sí, he visto algún vídeo tuyo. <laughs> <laughs> Jesús. Jesús. Sí. like chicken? Yes, it's like Jesus Christ. I'm like Jesus Christ. Yeah, Which video did you show? Man, buying stuff in Mercadona. Ah. no, this is Mercadona. Oh yeah, I'm Something like eating your hair. Oh. Like, which is your, your favorite meal here in Spain? i tried like, by uh, gambas. Ah, gambas. Mm. So, like it's like a representative Spanish food, but I really try, wanted to try like local food that Spanish people eat usually for a meal. That's why I really wanted to, I wanted this day. Actually, my mother is not from Malaga, but she no, it's not Mm, it's not food from Malaga. Mm. Northern Spanish people on the sides mm -hmm. are really different. I mean the food. Yeah, also food is different. Oh. We also have like different behaviors. Oh yeah, yeah, you told me that. Like I thought it's something to show you like different ways in Spain and how different we are. Porque pues bailan, ¿vale? Bailan. Like no, Castañuela. Castañuela, ¿sabes? Castañuela, castañuela. Sí, claro, que no, eh, eh, que no suena como las del sur, que si lo... lo... Eh... Sí. <laughs> cuidado, eh. Cuidado. Wine. Eh. <laughs> no, no. System <laughs> No. No, no mucho, pero muy No, 2007 Fish. Muy bien. Eh, ah. ensalada Ensalada de patata. Ensaladilla, rusa. Eh, mm, Salud, por nosotros. Salud. Salud. Gracias. Bueno. Bueno, I prefer to eat tortilla in, in España, and this is the mejor, mejor tortilla. ¿Sí? Wow! Mm. ¡Ah! Oh, es buena. Muy bien, muy bien, muy bien. Mm. <laughs> I like this. ¿Sí? si. Yeah. Come lo que te guste. Yeah, no, no, just eat as much as you want. Ah, we should try Kim. Okay? Okay. Con arroz. Con arroz. No arroz, pero eso. No, estas son hojas de... ¡Ah! Ah, vale, sí. Sí. sí. ¿Así? Mm, sí. sí. ¿No? Está muy bueno. Bueno. Con arroz. Ah, arroz? Mm. se come... Arroz. Ah, ok. Mm. Mm-hmm. Envolver el arroz, mm-hmm. Y la que vimos hemos cogido del Yeah, in my older house. Yeah. Yeah, it's from our garden in our... No, Yeah, it's, Uno. ¿Uno? ¿Quieres uno? Sí. <laughs> ¿Ya? se conoce el, el mercado. ¿No te mojes? ¿Falta la zona marca? No, Ay, no, no, no, Jamón. Jamón. ¡Oh, jamón! ¡Oh, jamón! ¿No será jamón? No, ¡Oh, jamón! no coffee. No right now, right? tell them that I'm gonna treat them like a queen and king if they come to Korea. Okay, 되겠습니다. 아, 다, 다 거래한. Bye bye. Yo. 일. Oh, I'm so full. Is it full? Yeah. I wanna go to rooftop? to. Yeah, it's fine for you. Those one will the better for me. so good. Wow.